guys, di video hari ini aku akan membahas dengan kamu tentang asuransi kesehatan di Jerman. Sebenarnya ini mungkin bukanlah topik yang paling menarik atau topik yang mungkin kamu suka, tapi menurutku ini adalah hal yang sangat penting karena semua orang yang mau tinggal di Jerman, mereka harus memiliki asuransi kesehatan dan ini adalah ya peraturan yang diharuskan dari pemerintah Jerman. Sebenarnya Jerman adalah negara yang sangat penuh dengan asuransi. Kamu bisa menemukan banyak banget hal-hal atau tipe-tipe asuransi yang mereka tawarkan dari yang lumayan normal misalnya seperti asuransi kesehatan atau juga yang lumayan aneh atau yang kamu mungkin agak kaget seperti misalnya asuransi untuk binatang kamu dan lain-lain. Jadi di video ini aku hanya akan fokus tentang asuransi kesehatan di Jerman Hal pertama yang aku mau bahas adalah informasi general tentang asuransi kesehatan di Jerman. Jerman sebenarnya adalah negara yang sangat terkenal dengan asuransi dan banyak banget orang yang bilang bahwa sistem asuransi kesehatan di Jerman adalah sistem asuransi kesehatan yang paling bagus dari seluruh dunia karena harganya tidak terlalu mahal dan kamu akan di cover dan jadi kamu akan lumayan aman kalau misalnya kamu memiliki asuransi kesehatan. Seperti aku udah bilang di awal video aku ini, semua orang yang mau tinggal di Jerman, mau mereka belajar, kerja, sedang mencari kerja, buka bisnis mereka sendiri, dan lain-lain, semua orang yang mau tinggal di Jerman, mereka harus memiliki asuransi kesehatan di Jerman. Ada dua atau tiga tipe asuransi kesehatan. Yang pertama adalah tipe yang public atau publik, yang kedua adalah private, dan tipe ketiga adalah gabungan antara public dan private tapi ini bukanlah terlalu bukanlah tipe asuransi yang lumayan terkenal jadi aku nggak akan terlalu memberikan fokusku untuk tipe asuransi ini kalau misalnya kamu di Jerman bekerja, kamu tentunya akan mem harus memiliki asuransi kesehatan di Jerman. Kalau misalnya kamu sudah, sudah bekerja, asuransi kesehatan ini akan dibagi 50-50 atau 50-50, di mana kamu akan membayar 50% dari biaya asuransi kesehatan kamu, dan perusahaan di mana kamu kerja, mereka akan membayar sisanya. Kalau misalnya kamu murid, atau kamu lagi cari kerja, atau kamu sedang belajar bahasa Jerman, ini berarti asuransi kesehatan, kesehatan kamu biayanya harus kamu tanggung sendiri. Hal kedua yang aku mau bahas adalah public versus private insurance. Seperti aku udah bilang di awal video aku tadi ini, dua tipe asuransi kesehatan ini adalah tipe yang paling normal dan biasanya di Jerman itu kebanyakan orang mereka akan memiliki asuransi kesehatan publik. Kalau misalnya kamu ambil asuransi kesehatan yang private, ini biaya per bulannya atau biaya premiumnya akan lebih mahal, tapi kemudian di sisi positifnya adalah kamu biasanya akan memiliki banyak pilihan dokter yang bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa lain, kemudian biasanya dokter kamu akan seperti lebih bagus atau lebih premium, dan terkadang biasanya kamu akan tidak harus menunggu terlalu lama, jadi ini adalah perbedaannya. Dan kemudian juga biasanya untuk asuransi private ini mereka akan mengcover atau menutupi biaya atau hal-hal yang lebih banyak daripada asuransi publik. But that being said, asuransi publik di Jerman adalah tipe asuransi yang paling normal, hampir semua orang menggunakan ini dan dari pengalamanku sendiri, karena aku memiliki asuransi kesehatan yang publik, ini adalah cukup. Jadi bukan berarti kalau kamu memiliki asuransi yang publik kamu kayak bakal harus nunggu tiga jam atau you know kayak sangat jelek enggak. Menurutku coverage dari asuransi kesehatan publik di Jerman ini tetap sangat bagus dan menurutku dengan biaya apa yang aku bayar per bulannya harganya jauh masuk akal. Kalau misalnya kamu sudah memikirkan atau kamu sudah mendaftar untuk memiliki asuransi kesehatan yang publik dan kemudian mungkin tiga bulan atau empat bulan setelah itu kamu pikir kamu mau ganti untuk ke private insurance, ini sebenarnya kamu bisa melakukannya tapi tidak terlalu mudah agak ribet dan biasanya ada beberapa dokumen, paperwork, dan juga biaya yang harus kamu bayar ke mereka kalau misalnya kamu ganti dari tipe A ke tipe B. Jadi rekomendasiku adalah pikirkan dengan jelas-jelas tipe asuransi mana yang kamu mau ambil ketika kamu tinggal di Jerman, tapi kebanyakan orang Jerman dan kebanyakan murid-murid internasional yang belajar di Jerman, mereka akan mengambil asuransi kesehatan yang publik. Yang ketiga adalah coverage atau apa aja yang akan ditutupi oleh asuransi kesehatan kamu. Di bagian ini aku akan lebih fokus ke asuransi kesehatan yang publik karena ini adalah asuransi kesehatan yang aku miliki, tapi apa yang kamu bisa pikirkan adalah apa aja yang di cover oleh asuransi publik, ini juga akan di cover oleh asuransi yang private dan biasanya asuransi private akan mengcover lebih tinggi daripada asuransi publik. Oke, okay, jadi kalau misalnya kamu memiliki asuransi publik, apa yang pasti akan di cover atau apa yang kamu tidak harus bayar ekstra adalah hal-hal normal ketika kamu ke dokter. Jadi kalau misalnya kamu check up atau kalau misalnya kamu kayak ngerasa sakit, terus kamu cek ke dokter, ini kamu nggak harus bayar apapun. Kalau misalnya kamu bersihin gigi, kalau misalnya kamu cabut gigi karena gigi kamu sakit atau ada infeksi dan lain-lain, ini tidak akan kamu tidak akan harus bayar ekstra dan ini akan di cover oleh asuransi kamu. Kalau misalnya kamu ke dokter gigi kamu dan misalnya gigi kamu bolong, terus kamu mau ditambal giginya. Biasanya untuk menambal gigi itu untuk yang normal atau yang basic ini akan dibayar oleh asuransi kamu. Tapi kemudian kadang ada juga penambalan gigi yang lebih bagus, yang misalnya lebih mahal atau yang lebih yang lebih premium, ini biasanya tidak akan di cover oleh asuransi kamu. Tips yang aku sangat rekomendasikan kamu untuk lakukan adalah sebelum kamu actually melakukan perawatan yang harus kamu lakukan, tanya dulu ke dokter apakah ini akan di cover oleh asuransi kamu atau enggak. Karena biasanya banyak orang yang nggak tahu, mereka pikir asuransi yang mereka miliki ini akan mengcover semua yang akan mau mereka lakukan, tapi ternyata ini tidaklah seperti itu. Di Jerman, semua dokter yang beroperasi di Jerman, mereka diharuskan untuk memberikan pasien informasi yang sangat jelas apa aja yang akan mereka harus bayar atau ap, semuanya di cover eh, hal-hal uh, apa aja yang akan mereka dapatkan dan lain-lain jadi kalau misalnya hal yang akan kamu lakukan tidak terlalu uh, tidak terlalu emergency jadi kayak bukan kamu udah kayak berdarah-darah <laughs> terus kamu nanya dulu eh ini di cover atau enggak kalau misalnya kamu memiliki kesempatan dan kamu bisa nunggu dulu dan tanya dulu ke mereka aku sangat rekomendasikan kamu untuk tanya dengan jelas supaya nanti ujung-ujungnya kamu nggak harus kaget karena kamu harus bayar beberapa karena asuransi kamu nggak cover ini. Yang keempat adalah biaya asuransi kesehatan di Jerman. Untuk asuransi kesehatan yang publik di Jerman, dan kalau misalnya kamu adalah seorang murid yang belajar di Jerman, biayanya rata-rata ada 80 euro per bulannya untuk asuransi kesehatan yang publik. Ini akan kamu biayanya harus kamu bayar dari uang kamu sendiri, jadi e, pemerintah tidak akan membantu atau ya sekolah kamu tidak akan membantu. Kalau misalnya kamu masih seorang murid dan umur kamu sudah di atas 30 tahun, ini biayanya akan di dinaikkan sedikit lebih tinggi di mana kamu biasanya harus membayar 105 euro per bulannya. Nah, kalau misalnya kamu udah lulus dari kuliah kamu dan kamu udah mulai kerja di Jerman, biaya asuransi kesehatan kamu akan jadi lebih tinggi dan juga akan jadi lebih ribet dihitungnya. Berapa yang harus kamu bayar untuk asuransi kamu ini akan tergantung dengan gaji yang kamu dapatkan dari tempat kamu bekerja in general biasanya untuk asuransi kesehatan yang publik ini biaya per bulannya adalah 7% dari gaji yang kamu dapatkan. Jadi tentunya lebih banyak gaji yang kamu dapatkan, lebih tinggi juga biaya asuransi kamu per bulannya. 7% dari gaji kamu ini kemudian dibagi 50-50% di mana 50% akan dibayar oleh perusahaan kamu dan 50% kamu harus bayar sendiri. Untuk asuransi kesehatan yang private, ini perhitungannya akan sedikit lebih ribet lagi. Di mana kalau asuransi kesehatan yang publik mereka akan melihatnya dari gaji yang kamu dapatkan atau juga misalnya untuk fixed cost untuk orang-orang yang belum bekerja. Untuk asuransi kesehatan yang private itu mereka melihatnya dari umur kamu dan juga dari kondisi kesehatan kamu. Jadi kalau misalnya kamu adalah orang yang berumur 18 tahun dan kamu sangat sehat, kamu nggak kamu nggak ngerokok, kamu nggak ada alergi dan lain-lain, ini berarti biaya yang harus kamu bayar per bulannya sangatlah rendah. Tapi semakin kamu um, menambah umur kamu dan semakin tinggi umur kamu, biaya asuransi kesehatan kamu di private akan selalu meningkat karena mereka berpikir bahwa semakin tua atau semakin umur kamu bertambah, ini berarti kamu akan lebih sering ke dokter atau lebih sering check up dan lain-lain. Yang kelima adalah asuransi kesehatan terkenal di Jerman. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang memberikan asuransi kesehatan di Jerman dan in general mereka lumayan bagus dan apa yang mereka tawarkan kurang lebih lebih sama. Apa yang paling terkenal untuk murid-murid internasional di Jerman adalah AOK Oka dan juga uh, eh, TK dan juga Barmergek. Tiga asuransi kesehatan ini paling normal untuk murid-murid internasional di Jerman karena mereka sangatlah besar dan biasanya mereka bisa membantu orang dengan sangat cepat. Tapi kemudian kamu juga memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan asuransi kesehatan mereka dan dari pengalaman aku sendiri aku so far aku pakai uh, asuransi kesehatan publik dari AOK dan pacarku dia pakai asuransi kesehatan publik dari TK atau Techniker Krankenkasse dan kita berdua memiliki dua asuransi yang berbeda dua perusahaan yang berbeda tapi uh, so far kita nggak ada komplain kalau misalnya kita harus ke dokter selalu di cover dan kita nggak pernah harus bayar ekstra uh, tapi seperti aku bilang tadi rekomendasiku adalah untuk cek dulu dulu sebelum kamu ke dokter apakah kamu harus bayar ekstra atau enggak. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini dimana aku udah berbagi dengan kalian tentang asuransi kesehatan di Jerman. Aku tahu ini bukanlah topik yang paling menarik atau topik yang kamu mungkin suka, tapi ini adalah sangat penting karena semua orang yang mau tinggal di Jerman, mereka harus memiliki asuransi kesehatan. As always, jangan lupa like dan subscribe, dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!